кыймылсыз эсептөө системасындагы нерсенин кыймылы анын кыймылдуу эсептөө системасындагы кыймылынын жана кыймылдуу эсептөө системасында кыймылдын кыймылсызга системага салыштырмалуу суммасына барабар туруктуу эсептөө системасында нерсенин ылдамдыгын аныктоо үчүн убакыт боюнча мөөнөттүн жылышына бөлөбүз кыймылсыз системадагы нерсенин ылдамдыгы анын кыймылдуу системадагы ылдамдыгынын жана кыймылсыз системага салыштырмалуу ылдамдыгынын суммасына барабар